राजस्थान का एक पुलिस थाना देश का सबसे शानदार थाना माना गया है यहाँ कोई भी आए उसका स्वागत चाय नाश्ते और खाने के साथ होता है यहाँ रिश्वत की कोई बात ही नहीं करता हर फरियादी से पूछा जाता है आप क्या लेंगे चाय कॉफी या जूस बीकानेर से 90 किलोमीटर दूर रेगिस्तानी इलाके में कालू पुलिस स्टेशन देश के पंद्रह पुलिस थानों में अव्वल है यहाँ का स्टाफ ईमानदारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ का नमूना है यहाँ महिला अधिकारियों को महिलाओं से जुड़े मामले के लिए हेल्प डेस्क दी गई है साथ ही फर्निश्ड कमरा दिया गया है जिसमें फरियादी महिला अपनी बारी आने तक बैठ सकती है यह हेल्प डेस्क 24 घंटे चालू रहती है कमरे के दरवाजे पर लिखा है हम आपकी सेवा में 24 घंटे तैनात हैं यहाँ पंचायत कक्ष भी है जहाँ पर तनातनी और नोकझोंक वाले मामले दोनों तरफ के लोगों को बैठाकर सुलझाने की कोशिश की जाती है कई मामले यहीं सुलझ जाते हैं थाने के अधीन 25 गांव आते हैं जिनमें करीब पैंसठ हजार लोग हैं सभी किसान हैं पुलिस अधिकारी देवीलाल सहारन बताते हैं कि जब भी कोई उनके पास शिकायत लेकर आता है तो उन्हें ठंडा पानी और चाय दी जाती है साथ ही अगर शख्स दूर से आया है तो नाश्ता भी करवाते हैं ऐसा करने से दिमाग शांत होता है जुल्म सहने के बाद मानसिक तनाव कम होता है और गुस्सा भी कम होता है इंसान सही बयान दे पाता है इससे हमें पूछताछ में मदद मिलती है और मामला समझने में आसानी होती है गर्मियों में सभी जेल कमरों में कूलर लगाते हैं इन सब में पहले से ही शौचालय भी है सहारन बताते हैं कि हम जेल के कभी नियम मानते हैं और कैदियों के साथ उसी हिसाब से बर्ताव करते हैं कैदियों का अल्कोहल टेस्ट भी किया जाता है पांच साल में अब तक दस चोरियां हुई है एक दर्जन रेप के मामले हुए हैं छह अगवा करने के हैं थाने के तहत आने वाले लोग बताते हैं कि पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं, वो हम लोगों से कभी रिश्वत नहीं लेते यहाँ का सफाई कर्मचारी ओम प्रकाश बताता है कि जब भी थाने